àti lọ́rùn òun ló ń kú lọ́mọ mi lójú yìí ọjà thirteen million naira just like that. Ah. Ah. omi tó korò. kí lẹ̀ ń wí. mi ò bá yín wí. òróòro òróòro. kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ dáàdì kẹ́mi ẹ má má jẹ́ kí blood pressure yín kó tún gún òkè àti èdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ó ti wálẹ̀ báyìí àbẹ́ẹ̀rẹ́ one thirty ninety ni báyìí ẹ má jẹ́ kó tún gòkè mọ́. ẹ bá mi pè Johnson johnson hmm. kí lẹ fẹ́ bá johnson sọ mi ò bá. ẹ jọ ẹ jọ ẹ bá mi pè ó dà ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ ẹ ní kó fún yín ní nọ́mbà ṣadé ṣadé kọ́pà obìnrin tó wà lọ́fíìsì wa. kí ló wà láàrin. Mr. Johnson. ah ẹ jọ̀ọ́ mà ẹ má bínú àná mà ṣe ni mo rò pé. kò sí problem ẹ má wọrí ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ ẹ mọ nọ́mbà obìnrin kọ́pà tó ń jẹ́ Ṣadé yẹn dáàdì Kẹ́mi fẹ́ bá a sọ̀rọ̀. Ṣadé mi ò mọ nọ́mbà ẹ̀ mà just three days to our wedding ló get number. yẹn and ó dẹ̀ sọ pé tán bá ti ṣe personal parade fáwọn tán òun ò padà wá sọ́fíìsì wa mọ́ so mi ò kò mi ò rò pé èèyàn kan mọ nọ́mbà ẹ̀. bóyá ilé bá wa gẹ̀ẹ́tì at all cost ṣé ẹ mọ ibi tó ń gbé. <sighs> ibi tó ń gbé tẹ́lẹ̀ mo mọ somewhere around Bashorun ni ṣá. ilé bá wa lọ síbẹ̀. all right ma yes ma. so dáàdi Kẹ́mi kí ló wà láàrin ẹ̀yin àti Ṣadé Kọ́pà. ìyá kẹ́mi ẹ ká sàn. Ah, ẹ káàsán sà. ẹ lady copper kan ni mo bèrè mí yìí ṣadé ṣadé ayọ̀lá naomi sísọládìmẹ́jì. ó oh, èyà kò gbé bímọ lẹ́yìn wedding ẹ̀ ó ti move lọ sọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. ẹ ilé ọkọ ẹ ilé ọkọ yẹn gan-an ẹ jọ mọ̀ bẹ́ẹ̀. oh no ah ìyá ó dé fẹ́ ó fẹ́ júwe fún mi níjẹta ní passing out parade o bọ́ mi ò lè dúró gbà nítorí ẹ mọ̀ ọ̀nà tèmi jìn Àbújá ni mò ń padà sí sómi ìdẹ̀rọ pé mo ní ìdí àdírẹ́sì ẹ̀. doesn't mean pé kò sí kọ́pà kankan around tó ní àdírẹ́sì Ṣadé lọ́wọ́. àná ń bèrè. Ṣadé ni abómọ ilé ọkọ ẹ ni. Oh, ìyá ah. ó dẹ̀ mẹ́ṣẹ́ ọ̀bọ̀ tèmi ò fi gbogbo ara kọ bí ara sí fa pàtó ṣe pé lọ́ọ́ ni lèmi padà sí. Si ó sọ pé ṣáìdì olúyọ̀lé yẹn ni. Hmm. ok ó dàbí pé ó fún mi nọ́mbà ẹ̀. Ah, ẹ ṣe ah, ẹ ṣe gan-an. ok ó ní welcome. Ah, ah, kí ló ṣẹlẹ̀. Ah, ah. nọ́mbà yóò pé ẹ wo nọ́mbà mẹ́wàá ni. ìyá ó dàbí pé the eleventh number yẹn ni mi ìrántí kọ mo wà sure of this eh, first ten digits. Eh, ìyá kí lè wá máa ṣe báyìí sorry. Oh, ẹ rántí gba nọ́mbà náà pè mí èyí tó fún mi ni èmi gan òtẹ wàá wò lọ́jọ́ yẹn nǹkan tó kọ sínú pépà ni mo ni mo sọ. Oh. ìyá sorry. ẹ ṣé gan ni. ok thank you very much mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan. wọ́n dàbọ̀. wo <coughs> bí. Ah. ìwọ ṣá ah, ah. ṣé bí mo ti máa ń sọ fún ẹ pé olódò ni ẹ báwo lèèyàn ṣe máa fún ẹ ní nọ́mbà mẹ́wàá tó ní mọ̀. àṣọ o. Ah, olódo lọmọ láti ilẹ̀ kó ní bó ṣe ń yí. kí ni mo wọ̀n. ah praise God one twenty ninety náà ṣe ni ah, ó ṣe dá. <laughs> Eh, johnson mo gbọ́ ó ní nọ́mbà mẹ́wàá lọmọbìnrin yẹn rí fún ẹ. bẹ́ẹ̀ ni sir ọmọbìnrin yẹn sọ pé nọ́mbà tó gbẹ̀yìn lòun rántí kọ nígbà tí Ṣadé ń fún un ní gbogbo àwọn nọ́mbà yẹn. ẹ kò ṣòro kò ṣòro wàá bẹ̀rẹ̀ sí ni pé nọ́mbà tó gbẹ̀yìn yẹn wàá máa fi oríṣiríṣi nọ́mbà sí wàá bẹ̀rẹ̀ látòrí zero one two three títí o máa fi dé nine nígbà tá a bá fi máa waste ìṣẹ́jú mẹ́wàá ṣá ìkan náà ajá sí ṣá. <laughs> ọ̀gá kẹ́ẹ̀bá máa wo pàṣẹ kọ́ńbìnì lèmi fúnra mi wà. Hmm, ó tán bẹ̀rẹ̀ sí ni pé jẹ́ abẹ̀ látòrí mm, five lo five. hello Ṣadé oyin Ṣadé àmọ́ oyin na ṣá Ṣadé abun Ṣadé. Hello Ṣadé mi ì ṣe Ṣadé mi ẹ ṣe ṣadé wrong number lọ pé ẹ ṣadé ẹ ṣadé mọ pé mọ pé number yìí wrong number ni. ẹ ó dà èmi ìbá suggest pé bóyá ká bẹ̀rẹ̀ láti one. ẹ ó dà bẹ́ẹ̀ ó bẹ́ẹ̀. hello ẹ jọ ṣe Ṣadé nìyẹn. ẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jọ ta ló ń sọ̀rọ̀. ẹ ẹ Ṣadé Ọládìméjì ẹ jọ ẹ hold on ọ̀gá Ṣadé ni o Ṣadé ni. hello Ṣadé how are you. ha ọ̀gá báwo lẹ ṣe mọ nọ́mbà mi. ẹ ṣé mo ṣe mọ nọ́mbà mo mọ náà ni <laughs> mo mọ náà ni ìjọba máa fẹ́ rí ẹ bẹ́ẹ̀ ni urgently. Hmm. ọkọ mi ọmọ wa ọmọ ẹkùn màámi àmì ẹ má máa pè mí lọ́mọ ẹkùn mọ́ ọmọ jésù kì í ṣe ọmọ ẹkùn. Ah. ṣé àwa ni mo kì ọmọ ni. ó dẹ máa pè mí lọ́mọ kìnìún. ọmọ kìnìún ọmọ kìnìún bíi báwo. Hmm. ọmọ kìnìún ẹ̀yà Júdà. Ah, <laughs> ọmọ kìnìún ẹ̀yà júdà. mi lè ń ké sí yan màá mi. lọ́dọ̀ ọkọ mi kújọ́ mẹ́ta ṣé òun gbúrò kẹ́mi àbó ti padà wá síbàdàn ni. rárá o ọ̀dọ̀ àǹtí ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀ náà ló wà ibẹ̀ ló ṣì wà wọn ti ẹ̀fẹ̀ kó wálé mọ́ rárá. bàbá ẹ̀ náà kọ́ sí dáadáa lòun náà wà. àlàáfíà ni wọ́n wọ́n ní ká máa kí yín. bóyá kí n wá wá ní tó jẹ fún ọ àbí kí n bọ ọkọ kọkọ bomi náà ni. èyí lẹ́wọ̀n á wá nǹkan tí màá jẹ. Adénìkẹ́ kọ́ kó lọ bá mi wá nǹkan tí màá jẹ. Adénìkẹ́ ah. <laughs> ọ̀rọ̀ Adénìkẹ́ ká tẹnu adákẹ́ ni o mm-hmm. ó ti lọ gbàwé kan lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ látàárọ̀ àti ìrìdì sí ìrìnkùnrin fífẹ́ bàtà Adénìkẹ́ jẹ́ òun àtẹ̀gbẹ́ Adérótìmí ah! àtìgbà tí wọ́n ti ti skul wọn làwọn méjèèjì ò ti jẹ́ kí n ní ìsinmi báyìí báyìí róòtì mi fúnra ẹ̀ kò gbé bímọ o ọ̀dọ̀ rẹ̀ kọjọ́ ìṣẹ̀ta amẹ́ríkà lè ló ń gbé. ṣé pé adé róòtì mi ò gbélé mọ́. èyí tí mò ń sọ báyìí ó ti tọ́sẹ̀ kan tí ò ti gbélé mọ́. alọ́rọ̀ wọ́n sú mi ìwọ gan fúnra ẹ̀ o mọ̀ mọ̀ pé mi nìkan ló kù lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yín ti fi wá sílẹ̀ ìgbà tó yẹ kí ìwọ àtọkọ ẹ kẹ́ràn mi lọ́wọ́ òun lẹ wá fóònù ẹ lẹ fẹ́ gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ìgbèríko níbo díẹ̀ níbẹ̀ níbo ilẹ̀ ti lọ ṣiṣẹ́. Eh, ìlú kan tó ń jẹ́ òróró ni. òróró. níbo nìyẹn wà. mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni bàbá kẹ́mi fẹ́ lọ síbẹ̀ láti mọ ibẹ̀. ó dáa náà yóò fi kèmí nìkan náà ni ìgbà tẹ́wàá ń bàdàn ẹ̀kọ̀ọ̀kan là ń rí yín lẹ́sàá ṣùgbọ́n báyìí nígbà tí a bá lọ sí gbèríko kò sẹ́ tí màá tún rí mọ́ ó kúkú ká. màámi ẹ má sunkún èyí ò kì í ṣọ̀rọ̀ ẹkún àdúrà la máa gbà fún wọn kò dìgbà tèmi àtọkọ mi tá a bá wá jókòó ká jókòó tí ẹ̀yin àti wọn kí wọ́n tó lè gbọ́ràn sí wa lẹ́nu àdúrà la máa tẹ̀lé wọn lọ́wọ́ lọ́wọ́ àti ẹ̀yìn ọ̀yọ́kọ̀. ó tó yin mo rí ń ta ó kú ọjọ́ mẹ́ta adébíkẹ́ ọmọ ọba ah kò tó jọ mẹ́ta báwo ni ní ẹ̀ ń kọ́ ah màá mi fẹjọ́ yín sùn mí ìwà àti adéròtìmí wọ́n ní ìrìnkúrìn lẹ́wà fi ń ṣayé báyìí. màá mi ah, àǹtí mi ẹ má dá màá mi lóhùn nítorí pé ọmọ skul wa kan wá yàwé lọ́wọ́ mi hmm. mo dẹ̀ lọ gbàwé mi padà hmm. màá mi ti máa ń ṣe wá bí ọmọdé jù. ó dáa a máa sọ létà ń gbọ́ ń bo ni adéròtìmí gbé Eh, ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ wọn kan tó ṣẹ̀dí láti lo ìbọn rẹ̀. ó dà lọ bá mi wá nǹkan tí màá jẹ tó bá ṣe tán èmi àti ẹ á jọ lọ síbi tó ń gbé. Ah, àǹtí mi ilé á ti ṣí kó tó dìgbà yẹn bẹ́jẹ̀ lọ́wọ́ oúnjẹ fún yín náà. mo ti sọ fún ẹ ó tó bí ọ̀sẹ̀ kan tó ti dọ́dọ̀ mi and. Uh, okay okay mo tún ṣẹlẹ̀ okay let me come straight. mo fẹ́ kí àjíjọ wà pọ̀ at the same time apá wà pọ̀ yẹn gba ẹ ló máa tó máa dùn tó wà bí but Jerry ọkùnrin làwọn méjèèjì now. and so what. sórí ní yankee obìnrin àti obìnrin wọ́n jọ máa ń fẹ́ra wọn láìpẹ́ ọkùnrin méjì. èmi náà ti máa ń gbọ́ ń parọ́ nǹkan yẹn nígbà tí mo wà ní school but mi ò believe ṣá but since tó yẹ pé o ti sọ́nsìn yìí wá èmi náà flow ń gbà náà àbí. o fẹ́ fẹ́ mi àbí èrò oh, tẹ i love you. <laughs> oh, oh. Adéròtìmí. àǹtí mi. ha abomination bọ̀dá mi irú ìwà wo lẹ wí. yéé ìwọ tá a bí nílé onígbàgbọ́ ló ń wúrú wà báyìí arákùnrin kí lorúkọ tiẹ̀ náà. jọrọ jọrọ. jeremaya àbí. yọ yọ Ha. so ilé onígbàgbọ́ láti bí wọn náà yeyeyeyeyeye ah, ah! níbo làwọn òbí tiẹ̀ wà. there is stakes ọkọ ni wàá lo holiday. Hmm, definitely àwọn òbí ẹ wọn ò mọ irú ìwà pálapàla tó wá wù bí ìwà burúkú pátápátá ló ń wù ṣé ẹ̀yin méjèèjì ò mọ̀ wípé ohun tẹ́yin ṣe yìí ó lòdì sí òfin olúwa ni ohun tí olúwa tó fi pa odidi ìlú kan run Sódòmù àti Gòmórà òun lè ra wọlé bákan náà nínú Romans chapter one verse twenty six to twenty eight ó sọ fún wa wípé gbogbo nǹkan báyìí nǹkan ẹlẹ́gbin ni ìfẹ́kùfẹ́ ara ha ó yá mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ka kẹ́ lọ́ọ̀ka kẹ́ lọ́ọ̀ka kẹ́ rí gbogbo ìwà burúkú tẹ̀ ń wù yìí ha ó yá Adéròtìmí dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde fún gbogbo ẹrù ẹ pátápátá pátápátá pátápátá pátápátá ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ha ha ha ha ha ha òòrùn ojú ẹ bó ṣe rí oníràá. Oh shit! <sighs> Fọláṣadé Àdùkẹ́ ṣọkàrẹ̀ yóò dáa fún ọ. bóò ni ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta. ìlú burúkú ń lù yìí ìwọ náà gbọ́ bó kọ́ rẹ̀ ṣe rí ni òróǹro yóò bá ní bá a bá pẹran ààyò tòróòró sọ́tọ̀ ni ìwà àkà tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún aṣọ inú ìlú pin sí. Si kódà ìtàn tiẹ̀ sọ fún wa pé baba ńlá wa tó tẹ̀lú ìdó ìyàwó rẹ̀ àtàkọ́bí ọmọ rẹ̀ ńlé ṣètùtù lórí kílù ọmọ bàá túmọ̀ lórí sọ wá rí kò sí ọkùnrin kan nínú ìlú yìí tó náà ní ìyàwó rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kò sóbìn tó lè rí báyìí tó gbélé ọkọ látàárọ̀ dalẹ́ rí èmi gan-an bí mo ṣe wà yìí màá ti sá lọ àmọ́ ibo la wá fẹ́ lọ kò sí sórí ọmọ yìí ìyá rẹ̀ tí sọmọ tèmi ó nìkan ló kù mí kù nínú ìkúnlẹ̀ mẹ́jọ tẹ́lẹ̀dùn àfìsíkẹ́ mi torí ọ̀rọ̀ ìlú òróòro ọmọ làyọ̀ lé ẹni ọmọ bá sin ló bímọ wo wo wo nǹkan sọ ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tó ń wóhun ó parí ẹ̀kọ́ ifáfitì rẹ̀ ló ní kó wọ́n wálé kó wáyọ̀ fún òbí rẹ̀ látìgbà náà bó ti dànù kò lè lọ mọ́ tó o bá sì wo ìlú yìí wèrè tí ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tá a bá ní àkàlẹ́ ní èjè ó lé lógún lẹ́gbèje wèrè pọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ nù lùyìí àwọn ọmọ ìlú náà sì ti mọ̀ èkó ìbàdàn ń ló ń kálukú forí pamọ́ sí wọn è wálé torí ẹ má jẹjàrà mọ́tò tọ́bẹ̀ gbé wá kọ wá mí mọ́ o àwámọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn. Jesus. ìlú òróòró ó kọ ní roni. màmá <clears throat> ẹ ṣe gan ni ara nǹkan tí ọlọ́run fi rán wa wá sínú ìlú yìí nìyí a fẹ́ mú ìyìn rere jésù kristi wá ni jésù fẹ́ wá ṣe ìtúsílẹ̀ fún ìlú yìí ó fẹ́ já ìdè ó fẹ́ tú ìdè ó sì fẹ́ ṣe ìwòsàn. <laughs> ìyá aláró ṣé o sì sórí gbogbo nǹkan tó wíhun ọwọ́ àjòyè náà wí bẹ́ẹ̀. ọwọ́ àjòyè. ta ló ń jẹ́ ọwọ́ àjòyè. òun géésù ti tiẹ̀ náà ni ńgbọ̀ wálùú yìí ogún ọdún ló lò nígbà táwọn àjẹ́ gbogbo ọmọ rẹ̀ jẹ tán ńlọ rẹ̀ lọ rẹ̀ tó kú òǹlù yìí nígbà tá a gbúrò rẹ̀ kàn yìí wọ́n ní iléṣà iléṣà ni sir. ẹ káàsán o ẹ ṣeun o. ẹ jọ sà alàgbà ọwájòyè ni mo béèrè. ọwájòyè láti bo. <laughs> láti ìlú òróró ni mo ti wá béèrè wọn. alàgbà ọwájòyè alàgbà ọwájòyè wọn ò gbẹ̀yìn mọ́ wọn ò gbẹ̀yìn mọ́ èkó ni wọ́n ń gbé nísìn. èkó. bẹ́ẹ̀ni. Ah. ẹ jọ sà ǹjẹ́ ẹ mọ àdúgbò ibi tí wọ́n ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ kò dájú kò dájú àmọ́ mo gbọ́ pé àdúgbò Kétu ni wọ́n ń gbé nísìn. a Kétu Kétu wo bẹ̀sà ṣé Kétu Ìkòsí ni àbí Kétu Alápẹ̀rẹ̀ àbí wòsà. ẹ̀yin nìkan lèmi ò wá lè sọ o àmọ́ tẹ́ bá dé Kétu ẹ̀yin ẹ̀ béèrè wọn. ẹ ṣe gan sa. ẹ ṣe ń wo gan sa. ẹ ṣeun o. ẹ alàgbà ẹ dákun ẹ̀yin dà ẹ wá. ẹ dákun ẹ má bínú o. yes sir. ẹ alàgbà wájòyè tẹ́ ń wí tẹ́ ẹ bá rí ẹ dán mọ̀. ah rárá sá <laughs> èmi àti wọn ò tí ì pàdé rí rárá sá mi ò mọ̀ wọ́n. Ah. ẹ dákun alàgbà ẹ má pé béèrè mi pọ̀ o. yes sir. ẹ dákun ẹni tá à ń wí gan-an tí ò sì tẹ́ fi fẹ́ rí. ẹ ṣe sà ṣeré mi tí ẹ ń wo ìsà ìránṣẹ́ ọlọ́run ni mí láìpẹ́ mo ní oore ọ̀fẹ́ láti lọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ní ìlú tí mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan ìlú òróró ìgbà tí mo wá débẹ̀ wọ́n wá dárúkọ alàgbà wájú yìí kan ìgbà tí mo wá ń ṣèwádìí náà dárúkọ ẹnìyẹn fún mi so máa wò pé mo ní àwọn ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ alàgbà wájú yìí yẹn fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ọlọ́run nílùú òróòro. bẹ́ẹ̀ ni sá bẹ́ẹ̀ ni sá. Hmm. èmi làlàgbà ọwájú yìí tẹ́ ẹ̀ béèrè. ẹ̀yin ni sá. ẹ má bọ̀ wá jókòó. ẹ ẹ sá ọ̀pẹ ni níṣọ́ lágbọ́n wọn wá kí ni owó ló wá ló sọ náà. ẹ wò ọ̀rọ̀ pọ̀ nùwé kọ́bọ̀ ó ròyìn títí títí títí ẹnu ẹ̀ fẹ́ bó ó ṣàlàyé gbogbo nǹkan tójú ẹ̀ rí nínú ìlú yẹn lọ́rọ̀ kan ó gbà wá níyànjú pé ká má lọ. kí lè máa wá ṣe báyìí. ó máa máa sọ tiẹ̀ ní o èmi ò mọ bóun ṣe dé ní ìlú yẹn ṣùgbọ́n ti wá yàtọ̀ ọlọ́run ló pè àwa lọ sínú ìlú yẹn and a lè tìtorí yẹn ká wá gbọ́ ohun tí èèyàn kan bá sọ nítorí náà oyè ọlọ́run ọlọ́run mo bó ṣe máa ṣe tiwa tó máa fi. Hello? Ah, ah. Kẹ́mi. Báwo ni? Mọ́mì! Hey, guess what? <laughs> Ẹ bá mi yọ̀! Mọ́mì ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Eh? Ìyanu. Eh? kí ló ṣẹlẹ̀. mọ́mì a ní mo ti eh, mo ti win scholarship eh, scholarship for foundation ah, mọ́mì ẹ lè believe by this time next month ọmọ London ẹ wò yẹn London ni mo ti máa máa sọ̀rọ̀ ah I'm so happy mọ́mì eh, ọlọ́run ṣeun Oh, I'm so happy. Ah, London ah, ayé mi ah thank you jesus ah mo dúpẹ́ ah hold on hold on I want no one be. That one sọ̀rọ̀ hold on. hello okay, okay. ni ọ̀rẹ́ wa. ni. ah dádì mo máa ń lọ London nìyẹn. ẹ̀ẹ́ <laughs> ah ah ṣé pé nǹkan tí wàá ti ẹ̀gbọ́n mi tẹjọ́ ń pò pọ̀ ní tó fi kọ̀ tó wá sí Ìbàdàn. àẹ́rí mọ́mì dáàdì rárá o kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ tó tọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ big mọ́mì ló gba fọ́ọ̀mù yẹn in fact mi ti ẹ̀ believe mi pé ó máa yá bẹ́ẹ̀ yẹn all the process everything and everything dey wa work out fine ah dáàdì ẹ wo i'm just so happy ah i'm so happy o. lọ́rọ̀ kan ṣá ìwọ àti ìwọ náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní London àbí o. anyway daddy we bless God for everything ah but wá ní ọmọ ń lọ London ẹ̀yin lọ village. eh, ẹ eh, tó bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn bọ́rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn anyway má sọ pé òun bọ̀ nìbàdàn. ṣáà tó ṣèkò àwa náà wá ṣèkò àwa mm, àkókò fi opportunity wa kí big aunty adé see her off O dà bẹ́ẹ̀. Kẹ̀lẹ́ kẹ́mkẹ́m kẹ́mkẹ́mkẹ́m it's alright it's alright that's my girl. Ọ̀gá. Hmm. <laughs> Bàbá lọ village, ọmọ lọ London. Gbogbo aṣáà lọ bí wọ́n ṣá. Ní orúkọ ńlá ti Jésù. Amen. Kí Olúwa kó wà pẹ̀lú yín. Amen kí ọ̀run kó ṣí sílẹ̀ fún yín. amen. kí olúwa kó sìn yín lọ. amen. ìlú náà tẹ̀ ń lọ kí olúwa kó tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ dé. amen. omi mara náà kí olúwa kó yí padà kó sọ́ di àdúdùn. amen. kí adùnnú ayé yín kó sàn sínú ayé àwọn tó wà nílùú náà. amen. kí wọ́n rí ògo àti ẹwà ọlọ́run nínú ayé wọn. amen. kẹ́ ẹ ṣe àṣeyọrí. amen. kẹ́ ẹ ṣe àṣeyege. amen. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. amen. ẹ dìde ẹ ṣe gbọ́n mi sá. ẹ dìde olúwa ti gbọ́ àdúrà olúwa ti tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ dé ẹ ó rí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ẹ ṣe gbọ́n sàn. báwo tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tilé náà. actually a ti rí ilé kan a lè ti sanwó ibẹ̀ sílẹ̀ um, a ti sanwó ọdún méjì sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. owó ọdún méjì ní ìlú kékeré yẹn náà wọ́n tún gbowó ọdún méjì. rárá sà actually àwa la kàn wò pé ká sanwó ọdún méjì oṣù mẹ́ta gan-an ní ká san but eh, àkọ́ṣà fún wọn lówó ọdún méjì inú bàbá yẹn gan dùn bàbá onílé yẹn torí kò sẹ́ni tó tiẹ̀ gbénu lé yẹn tẹ́lẹ̀ àwa la ṣe gbogbo bẹ̀ ṣe ta péǹtì ẹ̀ ta ta tún gbogbo bẹ̀ ṣe. ó ṣàdúrà fún wa gan. mo ṣe mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé kí ó tó tó ọdún méjì ẹ ó kọ́ ilé tìyín náà nídùú náà ọ Jésù Kristi. báwo ni kẹ́mi tó lọ sí London gbà ni ó travel so bẹ́ẹ̀ ni a máa sì dé airport lọ́tún náà táwọn ọ̀nà balẹ̀ ti kúrò lẹ́kọ̀ọ́ a padà wá sí Ìbàdàn bí àwa kẹrù wa a máa lọ sí. àwọn náà yóò máa wá sí inú àdúrà. ìjọba ẹ ṣe gan sa ẹ ṣe gan sa. ní orúkọ ìgbìmọ̀ ìjọ ó fún yín ní owó kékeré one hundred thousand naira péré mo lérò wípé nígbà tí ẹ bá dọ̀ ẹ ó lè fi yẹn kọ́ church kékeré kan kí ògo Olúwa wa kó lè máa tàn nínú ìlú ẹ ṣe lọ́dí sá. báwo ni company yìí. mo ti fà lé kan nínú àwọn ọmọọṣẹ́ mi lọ́wọ́ tó jẹ́ olóòótọ́ Johnson lórúkọ ẹ̀ so Olúwa wa máa handle gbogbo business yìí nígbà tí bá wà lọ́wọ́ àádẹ́ máa fún mi ní a máa jábọ̀ fún mi lóòrèkóòrè ẹ̀kan kan táyé bá wò mí náà máa yọjú sílé hmm. wẹ́ tí gbogbo ẹ lọ́kùn dẹ ti fa lọ́lọ́run lọ́wọ́. ilé <laughs> tó ṣe pàtàkì jù náà lẹ ti ṣe yẹn Olúwa Olódùmarè yóò dùn tí ṣùgbọ́n báwo ni telephone service lọ. kò tiẹ̀ sí signal bẹ́ẹ̀ rárá kò sí signal bẹ́ẹ̀ ẹ̀bọ̀ kò sí problems àwa náà máa wálé lẹ́ẹ̀kan so bó wá ṣe jẹ́ àmà jẹ́ kẹ́ máa gbọ́ eh, feedback. lọ yóò máa wọ̀ lọ́wọ́. àmì sá ẹ ṣe tẹ̀lé sá mo fẹ́ máa lọ ọ̀sẹ̀. ṣùgbọ́n ẹ bá mi kí àwọn èèyàn èèyàn kí wọn ìwà àwọn ìnáwó. amen sir ẹ ṣe kọsẹ̀ yes sir. ìwà dúró tì ní amen sir. ìwà dúró tì ní yes sir. àbó fẹ́ máa tẹ̀lé ọmọ ẹ lọ sí London. no ma. ẹ kí ló wá fẹ́ kún tell me kí ló fẹ́ kún. mi ò sunkún mà. at least àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀hún náà wà ẹ kí ló fẹ́ kémi ṣe. mi ò sunkún. àǹtí ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé kò easy bẹ́ẹ̀ yẹn kò easy bẹ́ẹ̀ yẹn mm-hmm. gbogbo time tó yẹ kí kẹ́mi wà lọ́dọ̀ wa ọ̀dọ̀ yín ló wà lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà tó yẹ kó tún wá síbàdàn kó lè wá dúró tì wá òun ni tó ní London yìí tún dé báyìí nísìn àǹtí kò easy kẹ́kẹ́ iná mọ̀ náà. tí ìyàwó láyé sọ àmọ́ pé ọkọ ń bojú ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni <laughs> kẹ́mi wọ́n jẹ́ gẹ́bí bébì tẹ fẹ́ máa gbẹ́jọ́ come on drive on fún mi jàre. family number that go. àtọ́ni gbà bàbá máa jẹ́ ọ̀rọ̀ mọ́ ní ṣáàtà àti iṣẹ́ òòrùn ayé ẹ̀kọ́ àkọ́bí nínú àlàyé tó sì mọ̀ràn ní iṣẹ́ olórí ogun gan ìrọ̀lì ní iṣẹ́ ńlá ajẹ́ni tó tó. dámiláre dáa dámiláre jáde. ìjọ ti o kò máa mú kọ́kọ́rọ́ bọ̀. Jamiu ọ̀nà ṣẹ́ṣà là ń lọ tó ti de wo road kó fèsì life. Ilé-Ifẹ̀ à ń tẹ̀lé ẹ̀bọ̀ mi iṣẹ́ máa jẹ́ bàbá rán mi mi ò ní kọ́ ìyẹn yàtọ̀ sí dé ó wá vocabulary máa bọ̀. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Eh, kọ́kọ́rọ́ àlọ́ mi. ẹ ṣé olúwa. ẹ dúró ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. olúwa ọ̀rọ̀ rẹ sọ nínú ìwé Joshua orí kìíní ẹsẹ̀ kẹta wípé gbogbo ibikíbi tí ẹsẹ̀ rẹ bá tẹ̀lé mi ó fún ọ gẹ́gẹ́ bí ohun ìní ní orúkọ Jésù Kristi a gba ìlú yìí gẹ́gẹ́ bí ohun ìní ní orúkọ jésù. ọlọ́run ìyanu nítorí pé níwọ̀nba tí ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ̀yin ni ẹ rán wa níṣẹ́ búburú kan kì yóò ṣubú tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ sì ni àjàkálẹ̀ àrùn kan kò ní súnmọ́ ọ̀dọ̀ wa ibi kan kò ní ṣubú tẹ̀ wá. ọ̀rọ̀ yín sọ wípé àmì wọn yóò máa tẹ̀lé àwọn tí ó gbàgbọ́ lọ wọn ó máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde wọn ó sì máa fi èdè tuntun fọ̀. wọn yóò gbé ejò olóró lọ́wọ́ wọn yóò mu ohun olóró kò ní pa wọn lára wọn ò gbé ọwọ́ lé aláìsàn ara wọn yóò sì yá. yes lord <laughs> nítorí náà olúwa jẹ́wọ́ ara rẹ nínú ìlú yìí ṣe iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu lo ẹbí yìí kí o sọ wá di ìmọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn nínú ìlú yìí. ìmọ́lẹ̀ tàn òkùnkùn kò sì lè borí rẹ̀ olúwa tan ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé wa. gbogbo ohunkóhun tí a bá ti dè nílé ayé olúwa bá wa dè lọ́run àní gbogbo ohunkóhun tí a bá ti tú nílé ayé olúwa bá wa tú lọ́run. nítorí náà lónìí ìwọ ìlú òróró gba ìtúsílẹ̀ kúrò nínú ìdè ayérayé <laughs> nítorí kíni ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ wípé ẹ̀mí olúwa jehova ń bẹ lára wa nítorí tó ti fi àmì òróró yàn wá láti jẹ́ ìtúsílẹ̀ fáwọn òǹdè. ṣé o ti pé. ó pé bàbá. ìkàrà epo méje àti ewúrẹ́ dúdú méje. bẹ́ẹ̀ ni ó pé fún ara mi mo kó bẹ́ẹ̀. ẹni èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àwọn èjì èyí pé náà ewúrẹ́ náà ẹni èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrún ẹ̀je ó pé ayo ah, ah, ah, èyí wá fi hàn mí pé ó wá ṣetán láti ṣe mẹ́gbẹ́ ehm, eh, ọlọ́kọ rẹ ti kú ni. bẹ́ẹ̀ ni bàbá ó ti tọ́dún kan àbọ̀ báyìí tán ti kú mo ṣẹ̀ jáde opó náà ni kò ì pẹ́. ọ̀ sì wá ọ̀ wá burú jù náà ṣé nǹkan tọkọ rẹ jẹ kò mo fẹ́ jẹ ń bẹ̀. Eh. bàbá ẹ dákun ẹ má jẹ abẹnu lọ bẹ̀rùn bàbá ẹ dákun ẹ jọ. àwòdà nígbà náà kó garawa epo rẹ àti ewúrẹ́ rẹ máa kó lọ. bàbá ẹ jọ ẹ dákun ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ dákun bàbá ẹ jọ sọ sọ ọ̀dọ̀ wa gbà pé kí n jẹ nù kọtọkọ rẹ jẹ kù. Uh òwúrú <clears throat> ọ̀ya kí n lè mọ̀ pọ́ dọ́ lójú kọ́ dá ẹ̀mí gangan lójú kọ́ fi lọ́kàn balẹ̀ ọ̀ya já já wọlé já wọlé kò ní pẹ́ náà já wọlé wọlé wọlé tó bá wà dọ̀la wà wà gbàgbẹ́ tó fi pọmọ lára. ìyá lóde. ẹ mo mọ̀ pé eruku èyí ṣàdédé sọ lásán èéfín ọ̀sẹ̀yìn ọmọ adarí òun o kí wàá lẹ̀sẹ̀ mi kí mo ṣe gangan gan ẹ̀sẹ̀ ìdédé ṣe lásán ò mọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí wàá ní mo ṣe kí ló dé tẹ̀ ránṣẹ́ sí mi. fatumisi. ọkùnrin lẹ̀ ń ké sí mi. ọ̀sẹ̀ mi o òun gbéná wẹkùn mi lójú bẹ́ẹ̀ ló sì ń kan ìṣù mi níkòó fátúnmi ṣe. ọwọ́ ìyálóde ọ̀rọ̀ yìí àbí mi kí n mọ̀ ṣe gan ẹ̀ náà ń bẹ fún mi kí n mọ̀ ṣe gan. kí ló pa ìwọ àti ọmọbìnrin dúdú rọ̀gbọ̀dọ̀ ń papọ̀. ọmọbìnrin èwo nu. ọmọbìnrin tó kó ẹran àtẹ̀pó wá sílé ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ah, ah, ah, kọ́ máa kó máa lọ jẹ́ pé. pé kíni pé kíni ṣé kò yẹ kó o béèrè kó o tó dáwọ́lé wá wá o dáwọ́ kó ń bẹ́ o tọ́ ọ bá sì kọ̀ tọ́ ọ bá jáwọ́ àfàìmọ̀ kí wọ́n gan mákàndín yọ̀ ó sì ti di dandan kí là ń bẹ́ẹ̀rí ogun gire kọjá ewé. Ah. ìyá ló di ah. bẹ́ẹ̀ ló wá nira tó ni èmi ọmọ àìmọ̀ mi. Ah. ariwo ọ̀la o ò tí ì pọn mi ìtẹ́ látàárọ̀. wọn náà mọ pọn lọ́wọ́. wo ìyálóde wo mo ti jáwọ́ mi bẹ̀ pátápátá lórí ọ̀rọ̀ yìí mo ti jáwọ́ mi bá a sọ fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín pé àìmọ̀kànmọ̀kàn ló ṣe mí o wípé àáyá mi ti bẹ́ ó ti bẹ́ ó ti bẹ́ ó ti bẹ́ rékọjá ewé o ó ti gùn gírí kọjá ewé o ó ti dánú. ọ̀dà mo ti gbọ́ àmọ́ o mélòó ni tiwa nínú ẹran àti garayepo tó gbé wá. ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wò. ọgbà pípamọ́ láàlẹ́ méje lẹ́yìn èyí nǹkan wá sọ sínú omi dé ìwẹ̀ tó bá ìwẹ̀ tán báyìí ara rẹ̀ ó yá àwọn ayé ò yọnu sí i ọdún tó láàsì. ẹ ṣé ah, wà lọ́nu bó wa ní ṣe kí n mọ retí rẹ̀ lálẹ́ òní. rárá o bàbá se gbogbo gba náà wà ni èyí ò ti ń pọ̀ jù lálẹ́ àná àárọ̀ yìí n lè ṣe yín o bàbá. ọ̀dà ọ̀dà ọ̀dà ṣé ká fi pàdé sọ́la ńgbà náà. ọ̀dà náà. Hmm. ọmọ tí ò ní pẹ́. jókòó jẹ́jẹ́ kí wọ́n dẹ̀ máa fà nírù. ìwọ ló gbà láyè. kí ni bàbá mi fi mí pè náà. ẹ <laughs> eh, sọ fún mi kí ló fi mí pè. ṣèbí wọ ni. a ah, èmi èṣù gidi ni bàbá ìfi ṣeré ah. wo aago kọmọlúwàbí má ti wọlé aago méjìlá torí pàtó ti gbàwé ìgbélú tọ́lá ẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ rí kúrin <laughs> lórí àwọn eh. bá mi nínú ilé ọ̀dẹ̀ ló pè é èmi ah. kí ló fi mí pè náà kí ló fi mí pè kí ló fi mí pè irú òṣì kan ló máa wá gbé kalẹ̀ fún mi nísìsiyìí tó bá dé ó mọ̀rọ̀ design bàjẹ́. ìwọ ló gbà láyè. ìgbà tó ti wé eré ẹ ti gbàwé ìgbẹ́nu lójú ẹ ìwọ ló gbà á fún ìwọ ló gbà á fún. ẹ̀rọ kọ̀m̀pútà ńkọ́ ah. èèyàn tó fún peter lè gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ wò. òyìnbó tó ṣe pẹ́sì ló ṣèrè sí àtúnṣe èmi ò tẹ̀ wá rẹ̀ yìí. Ah. àwọn tèmi ń wá mi tó bá dé ẹ kó máa bá a gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó gbọ́. ìyẹn èmi náà. ló ṣe é kí ló ń dààmú ẹ kí ló kí ló rò pé ò ń ṣe gan-an ah, tó ń ṣe ta ni ah, ah, má jẹ́ ṣe wèrè fún ẹ lẹ́yìn tó rọ̀ mọ̀ pé wèrè ló bá gbélé o àbọ̀rọ̀ mi ò yí ẹ mo kọ́ lẹ náà kọ́ ta ni mo kọ́ lẹ sórí wọ́n náà wọ́n kàn wọ́wọ́ wo wo receiver kí ni o receiver si dáadáa kí ni receiver o nìyẹn o fi receiver si dáadáa mo kọ́ lẹ ìwọ kọ́ mi kí ni mo fẹ́ fi kọ́ ẹ. kọ̀ǹpútà ní virus náà problem. kọ̀ǹpútà ẹ á ọlọ́run mo ti sọ fún ẹ ìwọ gan àfi kò ah. ní virus lẹ́yìn kọ̀ǹpútà ní virus kọ̀ǹpútà ní virus ṣé nǹkan tó yẹ kó máa bá mi sọ nìyẹn ṣáàgọ́ tó yẹ kó ọmọlúwàbí máa bọ̀ wálé nì. sọ̀rọ̀ ẹ látàrọ tó ti jáde. sọ̀rọ̀ ẹ mo sọ fún ọ. o ti gbàwé ìgbélú o ti gbàwé ìgbélú wàá bá fẹ́ máa sọ fún mi pé ọwọ́ ẹ̀ ti má múnú bí mi o. èmi kí ló kí ló. má múnú bí máa kì í jí pẹ̀lú ẹ̀ ń sọ fún ẹ. tẹ́mi má múnú bí ẹ ah. ìwọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ah. ìwọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ tẹ́mi má múnú bí ẹ. ó fọ́ mi létí. yes. Ah, ẹ káàbọ̀ ṣé iléṣà náà lè ti ra gbogbo ilé báyìí. rárá mi ò dé iléṣà o ìlú kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìlú yìí ni ìyàtọ̀ wà ní láàrin ìlú yẹn àti ìlú yìí o díà mm-hmm. hmm. ẹ lè believe kíní kan pé MTN service ó dé ìlú yẹn kò lè débí. òkùnkùn mm-hmm. ni iṣẹ́ òkùnkùn nìyẹn tí òkùnkùn bá ti bolẹ̀ pátápátá nínú ìlú kan gbogbo eré ayé ìlú yẹn ló máa fò lọ iṣẹ́ òkùnkùn ni. ètò ẹ̀ sọ hmm. ọlọ́run ló ní kí n mú handset mi dání o ṣé mo rò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé Iléṣà ni mò ń lọ ẹ wò kọ́ọ̀lù mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló wọlé pabambari fún láyọ̀ ó kọ̀ láti London. fún láyọ̀ o. fún láyọ̀ tèmi náà ni fún láyọ̀ àbúrò mi tí kẹ́mi ń gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ ní London. ṣé pé kọ́ọ̀lù wọlé láti London. bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ò dá kí ni fún láyọ̀ wá sọ. yálà àlàáfíà ni kẹ́mi wà. àlàáfíà ni gbogbo wọn wọ̀. Fúnláyọ̀ sọ fún mi wípé òun ti bá Kẹ́mi ríṣẹ́ ó ní wípé wọ́n dẹ̀ ti fún un láàyè láti ṣe part time ní school tó bá ti ń ṣiṣẹ́ á máa lọ sí school. ah that's good praise God praise God. Uh, Fúnláyọ̀ tún wá jọ mí lójú o abẹ́ gbọ́ Fúnláyọ̀ ní pé kí n wá bá wọn ṣeré ní London. <laughs> ó ní kí a bá wọn ṣeré ní London. kódà ó tẹ̀ ti send owó through Western Union money transfer. Ah. <laughs> báwo ni ṣé kí n lọ ọ̀sẹ̀ méjì ló ní kí wá bá lò. <laughs> dáàdì kẹ́mi ẹ sọ̀rọ̀ ni. ẹ ẹ ó sùn sí ní lẹ́nu ni ó tún buyọ̀ sí. ìfẹ́ ó máa fìrònú parẹ́ tó o bá kú ayé ò mà ní parẹ́ ṣé torí ìwé ìgbélú tó tí ì rí gbà. àǹtí fún mi ẹ wò ọ̀rọ̀ ìlú ti sú èmi o wọn kì í wá sí London ni mo wá sí London ni ọdún kẹfà mi rèé nílùú yìí iṣẹ́ jámọ̀jámọ̀ yìí náà lèèyàn ṣe iṣẹ́ tó lu ẹ̀tún jàjàrí náà ló tún bọ̀ yẹn àwọn tó dẹ̀ wà lé ní èmi èmi ni gbogbo wọn gbójúlé. àwọn aráàlú kúkú máa rọ́pò wọn máa ń lẹ̀ lé mi lóyè. ìfẹ́ ìfẹ́ hmm, ṣáà máa fi rònú para ẹ jẹ́ kí n san kankan fún ẹ ìrònú ò da nǹkan o àdúrà ni kò túbọ̀ tẹra mọ́ àdúrà ni ṣé o kúkú mọ̀ rúkọ́rọ̀ ọlọ́run ló sọ wípé àwọn ọmọ kìnìún wa máa ṣe aláìní ebi a sì máa pa wọ́n ṣùgbọ́n àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé olúwa wọn kì yóò ṣaláìní ohun tí ó dára àdúrà ni kò túbọ̀ tẹra mọ́. ó hmm. máa ní ìdí prayer gidi ẹ̀gbọ́n mi mú mi kẹ́mi bọ́ ní London lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí ìyàwó pásítọ̀ ni wọ́n bóyá tó bá tẹ̀lé kí ni kọ́ máa fún ẹ ládùúrà káyé o má rí bákan. mọ́mí kẹ́mi ń bọ̀ ní London next week mọ́mí kẹ́mi ń bọ̀ ní London lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Nàìjíríà wọ immigration yẹn. ìfẹ́. ta ni. ah gas attendant máa ní ọ̀hún tó wà ó gas ṣàbọ̀ síbí ó máa para ẹ̀. ìfẹ́ ó máa fi ìwọ̀n para ẹ̀ sí London ìfẹ́ ó sọ fún ẹ pé tíìlì yóò bá wọ̀ ó jẹ́ padà sí Nàìjíríà. ọ̀pẹ ni níṣọ́ lágbọ́n wọn wá kí ni owó lórí. onígbà bàbá máa. ó ga o ah. Ah. òtútù ìlú yìí ó ga wọ́n ti máa ń ròyìn ẹ̀mí ẹ̀rù mọ̀ pé bó ṣe rí rè ṣá èèyàn máa dé kákáká. ọ̀hún máa tó mọ́ra ìgbà mélòó ẹ̀ kẹ́yìn náà tó lọ ẹ̀rí kẹ́tì máa máa adjust sí. ń gbọ́ kẹ́mi ṣé òyìnbó ló ní ibi iṣẹ́ yìí ń ṣá. rárá o rárá nàìjíríà ni in fact yorùbá ni pàápàá ṣe bọ́ọ̀lù ọkàn àti fún mi ni àwọn ọmọ nàìjíríà wọ́n ń ṣe bẹbẹ ní ìlú yìí. mọ́mi in fact ó ní iléeṣẹ́ ńlá ńlá méjì tó ju eléyìí lọ ní London yìí. Ah. Ah. ọlọ́run help àwọn èèyàn gan bí báyìí o. olúwa máa ràn wá lọ́wọ́ àmì o jésù àgùntàngọ. Ah, in fact olúwa ń ṣe mọ̀ àkókò lọ́jọ́ ẹ káàárọ̀ mà. kẹ́mi báwo ni. àlàáfíà mà ẹ mú wa mà mọ́ mi nìyí mà. ẹ káàbọ̀ máa ẹ káàárọ̀ mọ́ ṣáàfíà lẹ́dí mọ́ missionary ni wọ́n missionary ni wọ́n. then ìlú òróòró ní nàìjíríà náà àti dáàdì mi ti ṣe missionary. ìlú òróòró ní nàìjíríà. wọ́n mi mr onílẹ̀ọ́lá ni hmm. àwọn ọ̀gá mi lọ́fíìsì ọ̀ ń tọ́jú mi gan ni ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́. ẹ ṣe gan ma o yes ma ẹ káàbọ̀ ma àwọn àtúntì yẹn náà ṣe. àbí ma ẹ jókòó ma. ẹ ṣe ma ẹmí náà sọ ń sìn pé òwúrò lẹ ti ń ṣiṣẹ́ missionary. bẹ́ẹ̀ni. Hmm. it is small world o. Oh. Ah, àwọn ti nàìjíríà ń kọ́ dáadáa ah, ni wọ́n wà ó le gan nílùú yẹn o ǹjẹ́ mo pọ́n ọdún yẹn gangan lèmi náà bẹ́ẹ̀ ni máa ṣe ìgbà mo ní ọ̀rẹ́ kan níbẹ̀ ọ̀rẹ́ mi yẹn ọkọ ẹ̀kú nìsín kò tí ì ju bí ọdún méje lọ in fact àwọn àjẹ́bí yẹn náà ṣe àpapẹ̀lẹ̀ tán pa wọ́n àyẹn ó lè da ọmọ mẹ́ta tì nígbà yà nǹkan tí ẹ̀rù náà ṣe bà mí gan nìyẹn in fact ṣáyẹ̀wò tó ń lọ nàìjíríà sí tó ń bá lọ tó máa ń dé tí máa ń bí ó pé báwo nínú yẹn ṣe rí ó túbọ̀ ń burú sí ni hmm. wọ́n ní kàkà kó sàn lára àyà jẹ́ ó tún fi ọmọ bí obìnrin ni hmm. torí náà tí bá lọ nàìjíríà mi ò kí ń lọ sílùú yẹn rárá o eh? mi kì í lọ mà bọ́n ṣe ń pa ọmọdé bẹ́ẹ̀ náà ń pa àgbàlagbà bọ́n ṣe ń pa àwọn kúkúrú bẹ́ẹ̀ náà ń pa gíga hmm. ẹ̀rù ní yẹn bà mí gan o ah. mi ò ah, mi lọ ìlú mi ò lè lọ sí nàìjíríà kì í dé ìlú yẹn rárá. Eh, nígbà tí ìmọ́lẹ̀ bá wọlé òkùnkùn máa pòórá ni bẹ́ẹ̀ni èmi ní ìgbàgbọ́ wípé òkùnkùn á pòórá ní ìlú yẹn pátápátá àmín àmín ṣe rí mi mo wá fẹ́ bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ẹ́ kan mà ìgbàkigbà mi ìfẹ́ kẹ́ ẹ sá rárá hmm. ìgbàkigbà tẹ́ bá ti wá sí nàìjíríà mo fẹ́ kẹ́yìn náà wá kẹ́ wá darapọ̀ mọ́ wa kájọ tan ìmọ́lẹ̀ yìí rere sí ìlú náà ṣe ti gbọ́ ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé iṣẹ́ olúwa lárugẹ mo mọ̀ pé dájúdájú ọlọ́run agbàkóso ìlú yẹn ṣùgbọ́n nísìnyí tẹ́tí wàá lu yẹn ń sìn tẹ́tí ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run tẹ́ ń bá wa tún ìlú yẹn ṣe bí a ti ń bá wálé èmi náà máa yọjú síbẹ̀ ọlọ́run á gbàkóso. inú mi á dẹ̀ ẹ̀dùn tẹ́ bá wá. àmín ṣe ti gbọ́. a ah, ẹjọ́ máa tẹ́ bá ti ń padà lọ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ mo fẹ́ ran yín sọ̀rọ̀ ibi tí mo sọ yẹn pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi mà kò problem kò burú mà ẹ ṣe mà. ẹ ṣe gan ma ọmọ mi she is such a nice woman ìfá bẹ̀rẹ̀ fún ọ̀nà ọ̀bì. kí kí ni mo fẹ́ fi gbogbo introduction tó ń ṣe fún mi ṣe kí ni mo fẹ́ fi ṣe kó bàyà introduction ìwọ introduce èèyàn sí mi ṣé èèyàn kan dúró ní mi sàn pé èèyàn exist Dékúnlé ìwọ. ìdí èmi relax bá mi ṣílẹ̀kùn yọ láìpẹ́ kọ́kọ́ mímọ́ ṣòbí kọ́kọ́ sẹ́nu ẹ̀ ní kọ́kọ́ mi ò ṣílẹ̀kùn yẹn láìpẹ́ ti náà kẹ̀ ẹ́ Bísí ẹ bá mi ṣílẹ̀kùn jọ mímọ́ nǹkan tó ṣe ilẹ̀kùn yìí bá mi ṣílẹ̀kùn. mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní ṣó gbádùn kí ni kí ló ṣe tèmi àti ẹ kí ni pírọ́blẹ̀mù ẹ gan-an kí ló ibo ló rò pé òun bọ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbo ọ̀dẹ ló pè mí ni ṣé ọ̀dẹ ló pè mí mo ò ṣe lọ bá ọmọ tó gbé ṣé mo rí ẹ tó gbọ́ mọ. kì í ṣe bíbà ni mo àgbẹ̀ mọ́ o ò dúró bíbà ni kọ́ńtàkì èmi àti ẹ ti parí lálẹ́ ṣé máa pariwo. o gbọ́ mọ o wá padà bọ̀ wá bá ọ̀dẹ tó gbé sínú ilé bíbà mo ń fọ ẹ lóúnjẹ mo ń raṣọ sí ẹ lọ́rùn gbogbo nǹkan mo ò tún gbowó ilé lọ́wọ́ ẹ̀ níbo lo rò pé ó lọ. dá mi lóògùn ló ń bọ̀ padà sẹ́yìn má try mi lálẹ́ yìí o. kí ló ń ṣe ẹrù mi rèé. má try mi lálẹ́ ṣé o ti gbọ́ ṣé o má try mi lálẹ́. èmi embarrass mi ta. èmi embarrass ẹ <laughs> kí ló embarrass lára ẹ wọn èmi embarrass ẹ. má má wo kò lọ ṣọ́ ara ẹ gidi gan kí má ṣe sórí wo má má má tọ́ mi níjà lálẹ́ yìí o sórí yẹ kí n ṣe ọmọlúàbí fún ẹ ọmọlúàbí tí mo lè ṣe fún ẹ ni mo ṣe fún ẹ má tọ́ mi níjà o má tọ́ mi níjà o padà sẹ́yìn. bísí èmi wà ní máa pọlọ́pàá fún ẹni tó ti yẹ máa pọlọ́pàá fún ẹ kíákíá ń sìn bí máa pọlọ́pàá fún ẹ tó ti yẹ. Bísí Bísí kì máa kú ló kàn ọ̀rọ̀ ah, ọ̀rẹ́ pa sí. máa pọlọ́pàá fún ẹni o mọ̀ pé mi ìgbádùn ìwọ tó mọ̀ pé mi ìgbádùn tó yẹ ah, máa pọlọ́pàá fún ẹni àwọn ah, àwọn fún ẹ ń sìn. Bísí Bísí kí ló ń ṣe ẹ̀ náà. wo kọ́ńtàtì mi àti ẹ ti parí contract èmi àti ẹ ó ti parí ọmọ tó gbé lọ máa gbọ́dọ̀ ẹ̀. Bísí ò lè jọ ah, Bísí inú òjò òtútù mú náà ó dẹ̀ mọ́ ó ṣàmọ̀ ó ṣàmọ̀ ẹ̀dá ìlú yìí. mo kàn pé ọmọ kan gbé láti èmi kò mú ẹ̀ láyè tí mo bẹ̀rù jọ pé mo ti ráyè. Ah, Bísí Bísí àwọn náà dà àwọn dà má jẹ́ rẹ́sẹ̀ ń bíbà ẹ̀ mọ́ tí bá rẹ́sẹ̀ ń bíbà máa pọ̀ ọlọ́pàá fún ti yé ẹ. Bísí inú òjò òtútù. máa lọ. BC. Ah, Jesus Christ. Wèrè yín gẹ́ ìṣá. Bàbá wèrè yín gẹ́ yìí. Abẹ́tálẹ̀ yàtọ̀ sí mọ̀ràn.